Laki. Pangalan ko. Unsa man ni diri gaw? Kani diri. Kuno yan kapin. Kasi Yung Una lang kuno. Palit mo ng pinanta. Nah, mag-seriste ko. mag Menantangi dai. Tantang. Tantang. Oh, di hati pengasaan. Arogo. Video itu sama kita ramai video ini. Sama ya. tuwan tawa askaba kabajo mnen ah smile tadi arog eh Siya mo ibit Ay, siya. Siya. Ano? Siya may ako i-video ang kabayo may main ani. Maugin. Anya ang naghimo di makitan Asa may point anak? Special participation. itir ng... Shook! Kung upawa ni... Ah, lalo siya. Asig hangad kayo ma... Hawin siya. Hawin. Hawin na niya. Sakpa. Birasa na. Sana man niya eh. ay? Wala ko ako. Ay, Wala. Unsa. Ako na yung cameraman anin taon. Ay. Eh. Yung upload. Oh. Ah, Magi ko naman. O pasahan man Hmm. Okay na. Message sending field. Hmm. Di ba? Muna si parang tiki katagabusay lahog carbon Cebu City. Oh, wala. Ito gahian ang tawanan eh. Oh? Wa pa ganay oh, na. ha? Oh, may kay mo. Mo ni among direktor dire. Tapi nga maya. Murag way kaon. Na. Anhay butang tiil. Hai. Hmm. Apa nak always October. Sa ano mga una ta. Mga pasilyo. Usay diri gud video ha. Kana di ay naunsa. Sa man yung video? Hmm. Namang nalagsuga Eh. Mangyawi ba hirap dito? Oo, correct. So, yan na guys. So, oh, di ba? Kana, tudyo pre. Kana pre. Murag ito ya. Gupahan. Gupahan na pre. Oh. Parehaw. Yung imong ilong pre sa kabadyo pre. Thank you.